सो हेलो गाइस आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एक वैदिक मैथमेटिक्स का बुक जिसे हम लोगों ने Amazon से परचेज करवाया था अभी ये बिल्कुल खुला नहीं है चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं जा इसके बाद शायद बैट का भी एक अनबॉक्सिंग आएगा वो भी मैंने किया था अपने ये रहा हमारा बुक धल बाथिया का ये मैथमेटिक्स का है ये हमारा बिल है वैसे उसका एड्रेस है जहाँ से ये आ रहा है उसका कोई काम नहीं है और इसके अंदर कुछ और भी है क्या इसके अंदर कुछ तो ये बुक ख़राब निकला तो ये मैंने वापस करवा दिया इसे हटाते हैं इस बुक को देखते हैं लोग इस पॉलीथीन को खोल लेते हैं पहले एक पॉलीथीन का लेयर होगा आप जैसे देख सकते हो इसे खोलता हूँ इधर से खोलता हूँ इधर से खोलता हूँ ये सेकेंड एडिशन मैंने लिया है ये बुक बहुत ही अच्छा है ये बुक बहुत ही अच्छा है देख सकते हो ये देखिए सबको दिख तो रहा नहीं होगा थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कर गया आप देख सकते हैं इधर द हवल बाथिया पैक्स पंच द हवल बाथिया ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है इसके कंटेंट्स में देख सकते होगे आप ये मैंने अमेजोन से परचेज कराया आपने तो देख ही लिया होगा देखिए ये बुक आप अगर आप बेगिनर है तभी आप लीजिए ये दो सौ पचास रुपये लेकिन मेरे को डेढ़ सौ में दिख रहा था और उसमें मैंने अरे यार डिलीवरी चार्ज लिया अगला अन, ये अनबॉक्सिंग वीडियो है इसके बाद भी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगा वो रहेगा एक बैट का कल मेरा बर्थडे था उसके गिफ्ट्स हैं जो कि मैंने ऑर्डर किए थे अमेज़ोन से देख सकते हैं बहुत अच्छी बुक है तो इस वीडियो में बस इतना ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और तो और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो इसका मैंने बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप वहाँ से जाके इस बुक को परचेस कर सकते हैं तो चाहिए और इस बुक को परचेस कीजिए अगर आप बिगनर्स हैं तो ओ माय गॉड इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बन चुके हैं ये आपको फोकस शायद नहीं दिख रहा होगा focus focus focus the guide of complementary exam ठीक है guys Thank you for watching.